Pertama-tama kita buka software SolidWorks. Kemudian kita buka file dari assembly benda kerja. Klik open, kemudian klik assembly benda kerja. Kemudian pada sisi layar sisi sebelah kiri dipilih motion study. Setelah itu, kita gerakkan interval garis waktu menjadi 5 detik kemudian eh, digerakkan key point orientasi kamera ke detik kelima setelah itu diubah pandangan menjadi isometrik kemudian dipilih replace key pada orientasi kamera gerak kita kemudian kita gerakkan interval garis waktu menjadi 7 detik menjadi 8 detik kemudian kita pindahkan key point part 2 ke detik kelima selanjutnya eh, digerakkan secara perlahan part 2 tersebut dengan gerakan memutar kemudian kita pindahkan interval garis waktu menjadi 11 detik kemudian selanjutnya digerakkan part 3 dari benda kejat tersebut secara perlahan ke arah yang berlawanan kemudian kita gerakkan Kembali interval garis waktu tersebut ke detik ke-14. Digerakkan kembali part 3 dari benda kuda tersebut secara perlahan ke posisi semula. Kemudian dari kita gerakkan interval gas waktu ke detik 18. Digerakkan part 4 dari benda kerja tersebut secara perlahan ke arah dalam. Kemudian kita eh, pindahkan interval waktu menjadi 20 detik. kemudian kita gerakkan kembali part 4 secara perlahan ke posisi semula Kemudian dipindahkan interval gas waktu menjadi 22 detik. Kem kita kemudian gerakkan part 5 dari benda kerja tersebut secara memutar dan secara perlahan setelah itu disimpan hasil musim tadi ini dengan klik save dan diubah dan diberi nama dengan nama video musim tadi dan diklik save nah, rồi đó, ongimegina yani Bangkok diyorum. cái chỗ Ni si yang itu À, anta na. Acu ni biasa dùng dong hàng hang kui kui kui. Kamu ni kau pun ni kau sang tu tu no tu no bao sang bao ni. Dạ. Chú cái này thì. Ni bố sẽ chui à? Hả? Bố sẽ chui à? Bố sẽ chui à? Ni thì quy quy quy hang quy quy chui à nhau đi. Bao sang bao.